Hola, bon dia. Bon dia, abelles. Bon dia, dinosaures. Avui la classe de les varetes màgiques us hem preparat una obra de teatre que es diu El Tabalet. Esperem que us agradi molt i que us ho passeu molt bé. dieta pel plat tirat de tabalet. Un tabalet vivia seva a la magueta Quaqueta. Vivia en un bosc no gaire lluny. Un dia... Avui faré unes pastanagues bullides per dinar. Que bé, mare, m'encanten les pastanagues. Oh, només em queda una pasta negra. Hauré de fer una altra cosa per dinar. No, mare, sisplau, a mi m'agradaria menjar pastanagues. Està bé, Tabaleta, aniré a comprar al mercat, però tu... Ja ho sé, mare, jo no sortiré del cau per res. És que ja saps que si surts del cau hi ha molts perills. No sortiré, mare, un petó. Un petó, Tabaleta, adéu. Adéu. Gracias. सबसे cantare una cançó Cavallers vine aquí surt de fora, surt de fora Cavallers vine aquí surt de fora, juga amb mi Hola Esquirol Hola, Tabalet, vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. soroll, cantaré una cançó. Tabalet, vine aquí, surta a fora, surta a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Hola, ratolí. Vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. Hola, tabalet, no sento cap soroll. Cantaré una cançó. Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Hola, nanota. Hola, tabalet, vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. la tabalet, no sento cap soroll, cantaré una cançó Tabalet, Vine aquí, surt a fora, surt a fora, tabalet, Vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Hola, os. Hola, tabalet, vine a jugar amb mi. No, que no el que surti. La tabalet, no sento cap soroll, cantaré una cançó, tabalet, vine aquí, just a fora, just a fora, tabalet, vine aquí, just a fora, juga amb mi. Hola, tortuga. Hola, tabalet, vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. Hola, tabalet, me sento cansada i cantaré una cançó, tabalet, vine aquí, surta fora, surta fora, tabalet, Vine aquí, surt a fora, juga amb amics. Hola, Arissó. Hola, Tabalet. Vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. Mentre la Marieta cua curta, tornava cap al cau, en Tabalet va sentir un soroll molt estrany. Va aixecar les orelles i va sentir que aquell soroll era cada vegada més fort. No l'havia sentit mai! aquest soroll que està estrany. Hola, conillet, tinc tanta gana que te'n menjaré. Mare, mare, tinc por! Ja vinc, tabalet, no tinguis por. Surt d'aquí, ser fastigosa. Me'n menjaré, tinc molta gana. Jo sí que en menjaré. Nyam! Ai, quin mal, me'n vaig a la meva casa. Quina mossegada més forta. Mare, t'estimo molt. Que por he passat. Jo també t'estimo, Tabalet, però estic una mica enfadada. No tindries de sortir del cau. ho sé, mare, no ho faré. Mai més. en Tabalet i la seva mare es van finallar arrepsada. Al cap d'una estona van començar a arribar els seus amics per jugar tots junts. Hola, Tabalet. Vinc a jugar amb tu i porto la meva baldufa per fer la ballada. Hola, Esquirol, moltes gràcies. jugat de porter. Hola, tabalet. Vinc a jugar amb tu i porto la meva corda de saltar. Hola, granota, que bé. Hola, tabalet. Porto... Hola, tabalet. Porto el meu rotuladors per pintar junts. Hola, Oz. Que bé, farem una obra d'art. i tortugues moltes que tornen una partida. Hola, tortuga, moltes gràcies. Hola, Tamalet, vinc a jugar amb tu i per tu les meves piruetes per competir amb vosaltres. Hola, Cirol, quina gran idea. Soc molt feliç tinc una mare que m'estima molt i uns molt bons amics.